こんにちは、粟田洋介です。今日の動画では歯ブラシテクニックというものをやろうと思って歯ブラシを買ってきました。これは普通の硬さのちょっと先が尖ったやつです。歯ブラシでスプレーみたいに絵の具を飛ばします。今日はアクリル絵の具を使いますが、どんな絵の具を使っても問題ないと思います。 今日はこの小さいキャンバスに色を塗って乾かしてから歯ブラシテクニックを使っていこうと思います。キャンバスも乾いているので早速歯ブラシテクニックを使っていこうと思います。 歯ブラシの他に金網を用意します。これは画材屋さんで買ったそれ用の金網なんですけど、こういう網目だったらシンクの蓋っていうか排水口に使うやつとか、あとはお茶を入れる時に使う茶こしでもいいし、あとこれプラスチックなんですけど、ガーデニングで使う植木鉢の底に入れるやつ、こういう網目になってるもんだったら何でもいいと思います。で、単純に歯ブラシに絵の具をつけて、ここでこういう風にやって 細かい絵の具がキャンバスとか紙に貼り付くっていうわけですねちょっとこれに描いていきましょう絵の具を濁流絵の具ですねちょっとだけこの色を足してだいたい絵の具と同じぐらいの量の水を入れて混ぜていきますこの歯ブラシの先に絵の具をちょっとつけて な感じですね距離を近くすると濃い色が出ますこんな感じですね距離を遠くしてみるとこの金網の距離ですね 薄い感じであんまりついてないなちょっと青を足してみます絵の具の硬さはちょっととろっとした感じですねこれ逆さまにして持ちないぐらい もうちょっと水入れてみますねさっき白でやったと同じぐらいの感じですなんか少しこんな感じで少しずつされるような感じトンネルだけど色がね目立たないなので それちょっと汁を足しますこうした時にちょっとゆっくりこうやって垂れてくるような感じの硬さにします とこんな感じになりましたこうやって見ると絵の具がたくさんついてるのがわかると思います実は私このテクニックあんまり使ったことがなくて前に固めの歯ブラシでやってうまくいかなかったことがありますでこれも買ってみたんですけどその時以来何年も使ってなくて久しぶりに出してみました ここまで動画を見てくださった方のために、私が考えた歯ブラシテクニックというのを紹介します。私が考えたつっても、他にやってる人もたくさんいるかもしれないんですけど、この歯ブラシの毛先を利用したものなんですが、普通の筆に比べて歯ブラシの筆はこういう風に間隔が空いていますね。で、ちょっとやってみますが、まず歯ブラシの毛先に絵の具をつけます。で、こういう風にやります。 そうすると、こういう感じの塗り方ができます。まあ、これだけの話なんですけど。まあ、こういう感じでもできますし、こっちの方も使ってみます。こういう風にやって、 まあこういう感じに書いていくことができます。何年か前にこれでうまくいかなくて歯ブラシでこういう感じでなんかクロスさせながら模様をつけたりとかよくやっていましたそれで布用の絵の具を使ったりとかメディウムを混ぜたりして布に書いて洗濯できるようにすることもできると思います歯ブラシテクニックの動画作っといて何なんですが個人的にはスプレーペイントでやった方が好きです でもこれ手軽だし、これやるの楽しいって方もいらっしゃると思うし、これ歯ブラシとか、こういう専用のものもあるけど、網であれば何でもいいので、お家にあるもので手軽に多分できると思うので、よかったらぜひ試してやってみてください。歯ブラシテクニックは以上とさせていただきますが、せっかくなので、この絵、普通の筆で普通に描いて仕上げていこうと思います。 こっちの絵はこんな感じで出来上がりました。猫のプリンセスというタイトルです。こんな感じで冠をかぶっています。で、もう一つの絵は、歯ブラシもちょっと使って描いていこうと思います。 でこちら側はこんな風になりましたこの毛羽立った部分は歯ブラシで描きました今回は歯ブラシテクニックを紹介しましたがこういうことについての動画をやってほしいとかそういうリクエストがありましたらコメントなどで教えていただけるとありがたいです私が知らないことわからないことできないことってたくさんあるんですけど私のできる範囲で皆様にお役に立てる動画が作っていけたらと思っています